コンスープも私の願いを聞いてくれるかな 仕方ないなるほど好きな人にあまだ酒が飲めない年でも美酒をたしなむことを学べなるほど相手の気を引くためには自分を高める必要があるとえすすみません気づきませんでした本に集中していて恋愛に関する本を図書館から全て借りてきましたこれを全部読めば 私でも次は必ず役に立つアドバイスをしてあげられますえっと例えば少女ヴィーラの憂鬱清泉の心などどれも恋愛に関することが詳しく書いてありますメイドデータ経験上実例から学ぶのが一番手っ取り早いんですあとこれも酒場で使える会話愛情にも近道がなど 全て実用的な恋愛テクニックばかりですやはり恋愛には論理的な指導は欠かせませんそれとそれとこの本に書いてあるのはえっとあれえいだ大丈夫ですこの本を読むのはまだ早いみたいですややはり他の本から見ましょう勉強も段階を積んでいかなくては えっとあこんな本もあるなんてあこの本にもこれって普通のことなのでしょうかうん。どうやらまだまだ勉強することが山ほどあるみたいですね <laughs> をして気を紛らわした方がいいでしょうかまずはこの本を読みましょうこの本なら大丈夫ですよね が好みですか今準備を 準備しなくていいから休んでほしいわ分かりましたでは鹿狩りに行きましょうノエルベベアさんどうされましたクイーン落ち着いてなんだかまあえそういうお悩みでしたかそうなの もう何回も誘ったんだけど屋台の方ばかり見て全然話を聞いてくれないのノエルは可愛いしみんなからもしょっちゅう褒められるできっとモテるよねなら私の代わりにあはいもちろん市民を助けるのはメイドの責務ですからしかしその 私そういうことは経験がなくノエルでさえ私を助けてくれ心配しないでください私たちにはまだ栄誉騎士様ペア様を助けていただけないでしょうかあありがとうございますはいベア様が言うにはクイーン様しかし私の印象ではベア様は普段からよくその可能性はつまり 今回例えばしかしどはい私も一人一人の好みは違いますので私でしたら栄誉騎士様は手芸品などはお好きでしょうかあの私はただ相手のクイーン様どんな確か クイーン様はモンドお酒と関係のあるものなもうマージョリー様のお店に行ってみましょう っしゃいませ栄光の風へようこそ今日はどうしたんですかノエルさんが誰かと一緒に歩いているとノエルさんはいつも一人で仕事次々に仕事を受けてあまり休憩している時間もないみたいなんですはあノエルさんもう子供じゃないんですからもっと自分のために時間を使わないと将来今日はきちんと休みを途中でいろいろな問題に遭遇しましたがえっと今日は ああなるほど今日は栄養騎士さんのプレゼントを選びに来たんですね好きなだけ選んでください必ず満足させてみせますまあまあそう照れぬかからかわないでください私と栄誉騎士様はええー、違うんですかはいまあ半分は信じてましたけどねしかし相変わらずこういう私はただ そういうことで騎士の修行に支障をきたしてはいけないと思っているだけですもう困ったものですまだやるはいはいもうからかうのはやめますそれなるほどベアさんの代わりにクイーンさんにプレゼントをそれでしたら新しい商品が2つ入荷してますよ1つは特製び瓶も特製び瓶は良質な手記で お酒を長時間冷やすことができますリスの木彫りは置物としてクイーンさんの屋台に置いておくのも手記と置物どっちにしますか手記ですね四号四天王の一人あの時私が言ったことを覚えててくだ特製評便ですねわかりましたプレゼントは用意できました 早くベア様のところへ行きましょうこの特確かにクイーンでもプレゼントをあげるからにはデートくらいしてもらうのプレゼントがあればえプレゼントにかく役に立ってよかったですあいけない どうしましたベア様プレゼントに何か問題いやプレゼントのことじゃなくてクイーンとデートすることばかり考えててどこに行けばいいか決めてだって一度も成功ノエル手伝ってくれでも別に急がなくはい私におまデートスポットは心地いい風景を楽しめる穏やかな場所にしましょう 今回は 伝説があったと思いますのでちょうどいいかもしれません何よそんな乱暴はやそんな乱暴はやめて の浜を一望できますね視野も広いですしいい角度を見つけて写真を撮りましょう 目的地は星拾いの崖にしましょう ところから美しい風景を望める上に星拾いの崖は夜景も綺麗なことで有名です up ましょう 目的地は風たちの地に行きましょう愛しいマーラよ愛しい人よ 生たちの地にある大樹大英雄バネッサ様の象徴ですノエル楽しそうだなえっとすみませんベア様のために見に来たというのに大丈夫ここの景色も結 場所を見つけたはい風たちあなた方の恋が風たちの地えありき古い世代ってだから今さそそううんやっぱり誓いの岬にクイーン私と風たちの地は本には モンドで一番人気の場所だと書いてありましたがあわかりません風たちの地とバネッサ様の私はてっきりモンド城にいる人ならみんな好きなのかとえ風たちの地に行きたいんですかははい のお兄さんが病気になったイルチャールのお兄さんが看病して が出たら日光浴お月様が出たら月光浴ょんみょんみょんみょん 事とか忘れて何も <laughs> そうでですが訓練とし何も考えずに過ごしていては頼れるメイドではなくなってしまいヴァネッサ様ジン団長彼女私にはまだまだ多くの欠点がありますだからこそ本物のセピロス騎士になってそそうですかありがとうござい今日もしあなた様がいらっしゃらなかったささやかなお礼ですが 受け取ってくださいバラは私が一番好きな花ですはいバラはモンドで口の硬さを意味しますあなた様と一緒にいたこの時間の中でそれは私にとって忘れ私はこの思い出をいつまでも心の奥にあれ待ってくださいもしかしてでもたと私が送ったこの場私が you